You got to fuck with me, you got to fuck with me You hate me, you fucking fuck my ID with it You got to fuck, you got to fuck with me You hate me, you fucking fuck my ID You got to fuck You got gotta fuck with me, you hate me, you fucking fuck with my ID with it. You got gotta fuck, you got gotta fuck with me, you hate me, you fucking fucking fuck, fucking fuck. Letím s lokou, už to pochop, nemám problém zakloubit na pochod. Tak troubem na mood block, Mr. podob. Felix Zoko dělá jako by nic Občas kreslím tuží na chloubič Tuším tužit, toužit baby Musím se rozloučit Hrozně mě štvete, proč mluvíš? Proč do mý hlavy píčo skončí? Předem se rozloučí se svojí rodinou, signaturou, demo. Ta celá rodina je emo, emo kláda Brno. Dlouhý čuráci, spíš než dlouhý zobáci, jste demo, jak démon. Jen stranci z pečka, pečka. teče a proudí, ty se v ní probouzíš. jsi viděl jointovej drink, joint me for me, fuck, fuck with me. Drž hubu, ty ne já, je to můj mozek. Tvoje frekvence mi zní jak pravěk. Jsi homo člověk, homofob, homo black. Homo white, fuck the fuck, rozsudek smrti. Pro ty špatný nemůžu to už chytit. Musím to cítit, musíš to cítit Modrej dým je ze svíčky, ty trole Volu vole, neser mě si dole Tvoje asociace jsou jako kdybys byl v pohádce Musím to cítit, musíš to cítit Modrý dým je ze svíčky Ty trole, volu vole, nese mě si dole Tvoje asociace jsou jak kdybys byl v pohádce